やはりお前たちは弱い親子の情などという無駄なものにとらわれているからだ大丈夫よサラダあなたのパパはこんなことでやられるようなヤマな人じゃない信じなさいあなたは絶対パパとママが守ってみせるからつながりの形親をなめんじゃないわよ